Kendime ağır ol diyorum ama Yine yolun sonunu kimse göremiyorsa Ben oluyor dünya birikiyor acım Sen gelip bunu bana savunuyorsan Sesimde nefretim kinim öfkemde yansıyor Bunu sen duyamıyorsan Nasıl bir dünyanın içindeyiz lan Gerçekleri göremiyorsak Dilimde terazi etkisindeyken Kimine hafif kimisine ağır olur Çok bedel ödedik çok bedel ödedik Birisi de çıkıp buna son diyordu Peki doğru bıçaklıyormuydu ha Çat kapı gelmedim hiçbir zaman ama şimdi o kapıları kırıyordum Birinizi gördüm, birinizi duydum, izinizi gömdüm Kimisini vurdum, birinizi duydum, birinizi gördüm Kimisini vurdum, izinizi gömdüm Hissedilen mi mani hülya, gerçek gibi ama sanki rüya Karanlıkla sevişseydik aydınlık olacaktık güya